Albert, weet je nog dat wij met z'n tweeën in het uh, wellnessparadijs lagen? Ja. Dat is een jaar geleden. Dat is een jaar geleden. Ik heb in die tussentijd, ik denk wel 300 bedrijven gebeld. Ja. Maar niemand wil met ons ruilen. Kan het nou? Hè? Het is ideaal eigenlijk voor je personeel of zo. Ik heb wel echt duizenden argumenten bedacht het afgelopen jaar om mensen zover te krijgen dat ze met ons ruilen. Maar de argumenten zijn niet goed genoeg. Lukt niet, hè? Lukt niet. Zullen we anders nog één eh, promootje maken om eh, mensen op te roepen te ruilen? Ja, dat lijkt me een goed idee. Maar ja, op een gegeven moment moeten we toch concluderen dat uh, ons avontuur van, van niks naar een miljoen strand bij een wellnessarrangement voor 150 personen. Ja, dan moeten we dat maar zelf opmaken. <laughs> ja, dat is ook geen straf. <laughs> Zo is het. Dit is het team dat ervoor zorgt dat jij en al je collega's weer fit en vitaal worden. Ruimelijk?